Всім привіт! З вами знову Артур. І сьогодні, точніше вчора, мені написав е, один чоловік з Ізраїля. Звати його Олександр Альштулер. Він уже 6 років живе в Ізраїлі, але він не залишився байдужим. Він переказав гроші на Донбас і допоміг маленьким діткам переживати бомбардування в підвалах, забезпечив їх їжею. І ось з його дозволу я викладаю це відео, яке йому прислали ті люди, яким він переслав гроші. Сегодня мы приехали э, в подвал к детям подземелья. Привезли палочки, овощи, как они просили, картошечку, огурчики, бананчики. бананчики. Это все было возможно, как э, наша группа «Антивойна» с Викторией Шиловой. Э, было возможно благодаря замечательному человеку с Израиля, Александру Альшулеру который родился в Донецке, а теперь проживает в Израиле. Он просто очень сильно переживает за вас, за всех, за весь Донец, за весь Донбасс. И вот благодаря этому замечательному человеку была возможна такая вот вам помощь. Спасибо. Спасибо, Саша, тебе огромное за то, что ты предоставил детям подземелья. Спасибо. Да, спасибо. Маш, скажи спасибо. Спасибо. Вот, умнички дети. Спасибо, Олександр, вам. Спасибо. Я цим відео хочу сказати, що набагато благородніше вкладати в гроші в людське життя. Я абсолютно підтримую, якщо ви даєте гроші на медикаменти пораненим бійцям якомусь госпіталі. Я абсолютно підтримую, якщо ви будете давати гроші якимось пенсіонерам, яким не вистачає грошей на харчі навіть. Я підтримую, якщо ви будете давати гроші, щоб допомогти бідним діткам, які проживають цю війну у підвалах, які проживають своє дитинство. Найкращий час, який у них є, вони проживають у підвалах. Оце я підтримую. Тому замість того, щоб на ваші гроші купляли снайперські приціли, прилади нічного бачення і ці предмети, і ваші гроші, за які куплені ці предмети, забирали чим більше життів, щоб зброя стріляла точніше, щоб вона забирала більше життів, я хотів би порадити вам вкладати гроші в життя, а не в смерть. Тому займайтесь любов'ю, а не війною.